ओम श्री मामकोटाग्रे नमः यादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण नमस्ते नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नम वैस अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर देव name why did this man Torla Appalraj गौर okay born on 1st January 1981 okay almost ten years younger to me okay he died on 14th 3 March 2022 okay okay. Kerala Appalraju. So I did it, I so young, 10 years approximately minimum, 9 years younger to me. Okay. So the girl, certain pants, pant wala, British culture, smuggling education system, uh, socks, uh, chudidar, turkamunda kodukula, dopidi, dahana, kabja, kanta. Fight for freedom of అమ్మ కోటాగ్ర ఓం శ్రీ అమ్మ కోటాగ్ర నమ ఏంటి చేసి అడిగాడు टीएस बंडी आ उरका सलाम गड़ स्विगी डेलीवर कोई पॉलिटिकल कोच्चा केसीआर ग्रैब्ड है नाइन डिस्ट्रिक्ट समय ज्ञान रहा